Shiba Inu não para de trazer novidades. É sempre uma notícia quentinha para você. E eu preparei uma planilhinha Extreme Simulator para você entender quanto dinheiro ainda dá para você ganhar com esse projeto. Então fica comigo até o final do vídeo para conferir. Quando a gente fala do projeto Shiba, a gente sempre pensa na meme que bombou. Mas eles são muito mais do que um projeto meme agora. O time de desenvolvimento está focado na evolução e no desenvolvimento do Shibarium, que é a blockchain do próprio Shiba, junto do braço de videogame, do braço game, com a contratação do VP de tecnologia da Activision, uma empresa muito forte no ramo. Então a gente pode esperar grandes feitos tanto na parte de tecnologia blockchain quanto na parte de game. Inclusive, vai ter uma plataforma Game Shiba para dispositivos mobile e o jogo também Blockchain. Isso tudo vai estar tá conectado no sistema Shibarium, que vai ser o blockchain deles, e que não vai ter nada a ver com Ethereum 2.0, com Bitcoin, vai ser uma própria blockchain, vai ser algo extremamente robusto. Então vai ser muito interessante da gente acompanhar esse lançamento e o desenvolvimento de todo esse ecossistema que está sendo criado com o Shiba sem contar os tantos meios de pagamento que eles já estão inseridos, então tanto online quanto offline a gente consegue já fazer pagamentos utilizando o token SHIB. A gente também consegue, na Venezuela, criar um baita polo de desenvolvimento, inclusive eles estão construindo locais como se fossem shopping center ali exclusivo para os comerciantes que aceitam Shiba, que ganharam dinheiro com isso. Então lá a gente sabe que tem um problema difícil de, de moeda, de economia, e aí a Shiba está entrando, descentralizando a economia, sendo literalmente uma moeda de uso corrente e uma moeda com forte apelo para quem tem uma dificuldade financeira lá naquele país. Aqui no próprio Brasil a gente já tem várias empresas de tecnologia conversando, dialogando sobre a aceitação de Shiba, então é algo que a gente vai ver acontecendo cada dia mais. Agora em dezembro teve a listagem no mercado Bitcoin, a nossa plataforma aqui, a nossa exchange mais famosa, do Shiba, então você já consegue comprar lá também. E cada dia mais outras empresas estão listando Shiba, as que ainda não listaram. A gente tem algumas grandes ainda para listar, então pode ter mais movimento de alta. E eu vou te mostrar agora na planilha Simulator Extreme o quanto você vai ganhar inclusive com valores futuros. Planilhinha show de bola aqui que eu fiz para a gente poder entender como que está a nossa rentabilidade e simular um preço no futuro. Inclusive, a gente vai fazer a simulação aqui do investimento inicial aí de 300, 336 reais, como nesse exemplo, e como ele se comportaria quando o chip chegasse a 10 centavos, a 1 centavo, a 1 dólar. A gente pode colocar o preço que a gente quiser aqui nessa simulação, tá? Eu vou deixar o link dessa planilha para você fazer o download, para você mesmo conseguir imputar seus dados, colocar aqui as suas compras, qual foi o preço que você comprou, a data que você comprou, quanto que você tem. Você vai trazer toda, todos os dados certinho para você e vai fazer a sua simulação do seu jeito para você, entendendo certinho como que funciona. Então a gente começa aqui, Shibinu Extreme Simulator, a gente tem o supply circulante hoje aqui de 4 de 549 trilhões, certo? Esse, essa informação eu peguei lá do CoinMarkup. A gente sabe que tem um delayzinho lá de informação, porque Shiba, um dos outros pontos que eu realmente acredito no potencial futuro desse projeto é que ele foca na queima utilitária. O que, que isso significa? Significa que as queimas elas acontecem com, com alguma utilidade. Não é uma queima que o desenvolvedor está lá sem fazer nada e fala assim, ah, eu quero dar um pump no preço. Não. Alguém aqui fez alguma transferência, alguém fez alguma coisa que gerou uma queima. Então, é uma queima baseada em utilização, que é muito legal isso para o futuro, principalmente dado as circunstâncias de utilização dessa moeda. Aí a gente tem aqui o preço atual. Aqui eu não coloquei nada para atualizar automaticamente tá? Porque senão ia ter muito problema de, de links, problema de pessoas não conseguindo usar. Então eu deixei aqui estático e aí, conforme vai passando o tempo, vocês podem ir atualizando essas informações porque está tudo liberado na planilha. Então o supply circulante, obviamente, vai ser atualizado ao longo do tempo. O preço atual, aqui eu peguei o preço ah, de agora, então vocês também peguem o preço na época que vocês estão vendo esse vídeo e coloca aqui nessa casinha onde está vermelho o preço atual. E vocês também vão mexer aqui no dólar, preço de hoje, para a gente poder converter para real para ficar mais fácil também. Então eu coloquei aqui o dólar de hoje, 5,60, certinho. Essas são as, as informações que você precisa preencher para iniciar a utilização da sua planilha. Depois você vai colocar aqui as suas compras. Então eu fiz aqui duas simulações, eu comprei aqui no dia 15 e depois no dia 20, 1 milhão em cada operação a um preço diferente, né? Cada dia foi um preço. Então aqui ele me trouxe o total da compra em dólares, então eu gastei 60 dólares, certo? E se a gente for olhar com o preço atual de hoje, eu teria 65 dólares. Então, um total de 5,44 dólares de resultado positivo. Em reais, ele traz aqui para a gente R$ 30,46 no nosso investimento de R$ 336 reais no total. Isso foi equivalente a um aumento de 9% aqui no nosso capital e uma multiplicação de 1,09 vezes o valor que a gente investiu. Então aqui é basicamente um, um, controle de investimento que você pode ter. Então se você ainda não faz nenhum tipo de controle mais sofisticado de investimento, você pode usar uma planilha como essa ou exatamente essa para ir colocando aqui os seus investimentos para você saber o que está acontecendo, né? inclusive algum investimento que você possa ter feito num preço diferente. Então vamos supor aqui que hoje também, né, dia 20 do 12 de 21 que eu estou gravando esse vídeo, eu comprei mais um milhão de tokens, só que eu paguei um, pre um preço diferente. Eu paguei um preço mais antigo lá que estava 0.4 né, antigamente. Então aqui nessa operação específica eu ia ter um prejuízo e no total, no geral, aqui eu também ia ter um prejuízo. Mas você vê que ele foi recompensado aqui conforme os outros. Então funciona assim, né? Cada compra que você faz, ela vai te dar um resultado e depois na média você vai ter um resultado diferente. Beleza? Então deixa eu só apagar aqui para a gente fazer a simulação, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Simulando com outros preços aqui. Então, eu fiz essa planilhinha aqui justamente para ela pegar o seu total, então ele vai pegar aqui na linha total quantas moedas você tem, e vai simular com outro preço, que aí já fica mais fácil, não precisa ficar digitando as outras coisas aqui. Então aqui nessa última coluna aqui do preço buscado, vai ter o SD em vermelho e você vai colocar o valor que você quer. Então vamos supor aqui que eu quero saber o que, que vai acontecer quando cortar mais um zero. Então hoje tem quatro zeros, então vamos colocar aqui 0.123 e 3 também, que aí corta um zero efetivamente. Olha lá, galera, olha lá que interessante. Então você investiu 336 reais ou 60 dólares e o seu resultado vai ser de 600 dólares, ou seja, 3.360 reais, cortando um zero. Isso equivale a 900% ou 10 vezes o valor do seu investimento. E aí eu trouxe mais uma informação que é para você realmente poder fazer a sua análise. Qual será o market cap com o preço desejado? Obviamente, quando o preço de um token sobe, o market cap também sobe, né? Uma coisa é extremamente ligada à outra, um é multiplicação do outro. Então aqui nesse caso, o market cap de SHIB pularia para 164 bilhões de dólares, 745 milhões, 222 mil e 151 dólares. Legal? Hoje o market cap dela está na casa de 18 bilhões. Então ficaria um market cap é, bem maior do que é hoje, né? Ativamente aí mais de 10 vezes, mas é o que a gente tem aqui para fazer análise e aí você tira a sua conclusão se é factível ou não. E vamos continuar a nossa navegação. Vou colocar aqui, certo? Vamos cortar mais um zero então. A gente vai cortar dois zeros. Estamos cortando dois zeros de Shiba. Vamos ter um resultado aqui tão grande que nem apareceu na tela. Deixa eu aumentar aqui as casinhas. Então a gente investiu 336 reais, sairemos com 33 mil reais de resultado, 33 mil reais 264 já descontado o seu investimento inicial. É a mesma coisa que multiplicar por 100 vezes 9.900% de aumento. Agora vamos chegar naquele tão falado um, dó, um centavo, um centavo, né? Então, ah, quando que vai chegar a um centavo? Então vamos colocar aqui. Galera, chegando a um centavo, olha só que coisa bacana. Você colocou 336 reais, vai ter um resultado aqui de 112 mil reais. É um aumento de 333 vezes o valor que investiu aqui no caso dos 336 reais. Vai sair com mais de 110, 111 mil reais de lucro sobrando aqui dessa operação. E aí você precisa ficar atento aqui porque o market cap nessa situação ele vai para 4,5 bilho, é, trilhões de dólares, 4,5 trilhões de dólares, tá? Então, é basicamente cinco vezes maior do que o Bitcoin, é bastante improvável que chegue nesse valor, mas você precisa ter a sua análise, faz a sua análise aí do que você acha que é possível ou não, e você vai entender os preços. E se chegar no tão falado também, né, 10 centavos, aí a coisa fica maluca mesmo, né? Eu vou até aumentar aqui novamente. Você sai de um resultado de 30, 336 reais para um resultado líquido de 1.119.664, mais de 1 milhão e 100 mil reais de lucro, multiplicando aí 3.333 vezes o valor do seu investimento. Obviamente, vai para 54 trilhões de market cap. Lembrando que o ouro tem um market cap de 40 trilhões, então é muito grande esse market cap aqui. É bastante improvável também que ocorra isso. Mas a gente também está falando aqui de um supply circulante fixo. Né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está utilizando o supply de hoje para pensar num preço do futuro, porque obviamente a gente não vai conseguir, com um nível bom de exatidão, dizer qual que vai ser o supply do futuro, porque existem as queimas utilitárias tal. Então, a ideia do projeto é que ao longo do tempo, esse supply circulante aqui, ele vai diminuindo, possibilitando um aumento no preço sem que o market cap fique tão elevado assim. Essa que é a tendência caso esse token entregue tudo o que ele está falando, que é o Shibari e principalmente os games AAA, que vão trazer muita, muito mais gente para o projeto, muito mais gente transacionando, operando e fazendo utilidade do token e com isso queimando muito mais estoque, trazendo um market cap mais próximo da realidade junto com um aumento de preço. Se você gostou desse tipo de dica, desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, meu canal é novo, tem apenas dois meses, chegamos recentemente em mil inscritos, queria agradecer a todos por isso, mas eu quero chegar a muito mais gente para levar esse conteúdo de qualidade. Então não se esquece de se inscrever, deixa seu like e a planilha está no link da descrição. Fui!